Pila ko sino intro kay? Eyo, what's up mga kinteres? May kasama ko, si Gwyneth at si Aliyah. Ang nagkortin na ginay prank. Ignoring Crisel prank. Yay! ma, ah, ma, si Crisel nandun. Makita din sa akong crush, I love you! <laughs> Makita din Toto, I love you too. Ako wala. Let's start the vlog. So, Crisel. oh, <laughs> ah, let's start. At kakain muna kami ng chicken skin. Oy! Oy! Saan yung chicken skin? Yan, kakain muna kami. Bago prank. Let's start the vlog. O prank. <laughs> Let's start. Yo, what's up? Hello po! Yo, what's up mga kinjeris? Ismail po! <laughs> Ang gagawin natin vlog na Prank. Si Crystal nandun. Wala pa akong sleepers. Uy, kasi yung namangaway. Ipangaway ko na, babe. Bumastos <laughs> ka ako. Wait lang mine. Vlog niya guys, sa vlog niya. Napasikat mga katinji. Napasikat mga katinji. Lalag ka dali. Asa lang ka? Asa lang ka? Uy, uy! Maramog mga buang. Bitaw, mong ka. Sikat na si Gwyneth. Ilagyan sa tamo! Ilagyan sa tamo! Ilagyan sa tamo! Gitu tama o? Oh. Nalagi ka dire. Ha? Wala may katawanan. Magatawa man. Ito ko? Sikot. Masarap oh. mo ba naman yun? Nalagi ka dire. Nagpulag yung mami. Ha? Mo, tatutawang ka. Nalagi ka dire. yung problem niyo? Nalagay ka kanay. Tanong ba nun? Nakadali. Patrick is mine. Wala, may katawanan. Wait lang, ayos na to. Wala, may katawanan. Katawa man. Wait lang. Ilang damo, eh. Bago ragot siya abot. Bawal, day. Bawal mo sa abo. Ano, ano, ano, ano, ano, niya siya? Eh, nasa dali. Nagiyong ka na, monggol mo. May katawanan? Nalig ka na, Crescel. Huwag mo nagingon. Wala man. Niya to siya dali kay ininganan mo. Yan nagingon no? Oh. Buot. Butbuot ka, buot ka. Dalag ko lang. Alam mo ka pa to sa. Ingon ko. Ako ingon di Christine ko ino. Oh, Tako. Gusto ko din siya. Oh, bawal. Gusto ko din siya. No, si Christine no. Tubot yung gisigrado nga si Koino, dili si Talara. Mẹ chết lên dài Chị biết thích là mà người đúng không? <laughs>